Kabayan, ano ginagawa mo? Kabayan, ito, nangumulot ng basura para may makain. Bakit? Ano ba nangyari? Dok, dito, uh, kuya, pwede mamulot tayo dito. bayan. ano ginagawa mo? Bayan. ito, nangumulot ng basura para may makain. Bakit? Ano ba nangyari? Dok, dito, uh, kuya, pwede magulot tayo dito. Kasi, ah, uh, kabayan, yung ano ko, yung employer ko nagsara. Nagsara? Mm -hmm. Eh, paano yung ikama mo? Ayun, hawak nga nila yung ikama ko, tapos Marami kasi kami, nasa sampu kami, eh, yun, namin na mamasura ito. Tapos, uh, yung ano, mabibenta nito, yun yung pangkain namin. Kasi wala, wala na kaming mapuntan. Kasi hindi ka pwedeng tanggapin pag wala kang ikama. Oo, oh, may passport namin, hawak rin ng employer namin. Yun yung mahirap eh. Sa OFW, kaya sana nawagan ako sa Pinas, no? Sana matulungan kami sa mga OFW dito na... 20. Yun, marami kayo dito, marami kami dito, uh, Pangulong Duterte. Sana matulungan mo kami. What? ayun yun yung problema namin kasi eh. buti naman na nakunan mo ako ng ganitong sitwasyon kasi ito nga yung laman oh ito balo ito bibenta namin to yan oh, ganito ito rin yan, bibenta rin namin to. <laughs> No, no, Kapag no, binenta mo, yun yung binibili ko ng pagkain. Ito na kami makakain. Kaya, kaya ganun. <laughs> Eh, pa paano yun? Araw-araw ba nakakabenta kayo? Oo, kasi sampu kami. So, pag ah. nakulik-kulik namin lahat yun, doon maghahati-hati ah, hati kayo. Bali, sa ganit, eto, etong area nandito ako, pero yung iba namin kasama nandun sa ibang area din ah, para makakain kami. Eh, paano yung tuluyan nyo? Ayun, kuya, nasa kali lang. Ganito, mga ganitong kali, paggabi. Yung nga mahirap kuya, pag na-checkpoint kami ng polis, hindi na namin alam kung anong gagawin namin eh. Paano Kasi, pag nahuli kayo? Ayun, siguro, pwet na. <laughs> ano kaya, magpapaput na lang kami. Kasi yun yung kalakaran dito sa Saudi. Pag naputan ka yun, sakto, bibigyan ka ng pera. Ah, <laughs> salamat na Pero ayun kaya pag ganito yung pag ganun yung station mahuli kami ng pulis. Sigurado kuya dala na kami sa embassy. Yun doon na kami manunuluyan. Eh. Doon na kami mag-aantay. Ayun magtitiis kami doon. Pero ayaw pa rin namin mapunta sa embassy kasi gusto rin namin na maayos yung mga papeles namin kasi may mga sitwasyon na may mga kumpanya kasi pag nag-apply kami eh release naman kami doon pa lang kami magkakatrabaho ayusin papeles namin pero matagal kuya kasi ayaw din namin umuwi ng Pinas kasi alam mo na maghihirap kami lalo doon wala pa kaming ipon kuya kaya ganun napakahirap alam ba ng pamilya mo dito sir na ito nangyari sa inyo ayun kuya mananawagan ako sa pamilya ko kaya uh, ah, mga kapatid ko dyan mga kamag-anak ko dyan no, ito yung sitwasyon namin nangungulot ng basura para makakain kaya So ayun, maraming maraming salamat. At eto na si Kuya natulungan ako, nakuha na ako ng video ayun. Thank you, thank you ng marami. No, Kuya, sa'yo. Sa uh, magandang puso na binigay mo. So yun, Kuya. Pamaalam na ako, maghanap pa ako ng ano eh. So, Sige, boy. Bayan, mag-ingat ka. Okay, bayan Oh, kabayan. Anong ginagawa mo? Kabayan. Ito, namumulot ng basura para may makain.